Music Against Violence al Contestaccio di Roma. Vi presento Laura Losito con il suo Angel Squill, Maschere di Max Becerra.